Добрый день. Старший инспектор ДПС капитан Волошин. Возле дороги ваш автомобиль? Универсал? Мой. Можно ваши документы? Документы в машине. Сейчас принесу. Не спешите. Сейчас вместе пройдем. Посмотрим. ладно. А в чем дело? Я что-то нарушил? Вы фару с бампером где разбили? На даче. Забор зацепил. Забор. А кровь на капоте чья? Собака под колеса выскочила. Решил закопать, чтобы на дороге не валялся. Собака? Ну, давай, откапывай, посмотрим. Не на что там смотреть, товарищ капитан. Я лучше за документами схожу. А ну, стоять. Давай, колись, или дальше будешь мне сказки рассказывать. Успокойся, я скоро вернусь. Я сказал стоять! Что это за херня? Оно еще живое? Без головы. Сомневаюсь. Сука, меня за палец укусил. Что это вообще такое? Выскочил из-под колес. Сам не знаю откуда. Что теперь делать будем? А хрен его знает. У тебя огонь есть? Чего? Спички или зажигалка? А. Надо ментов вызывать. Так ты же есть мент. Точно. Значит, вот что. Закапывай его обратно и разбегаемся. Погоди. Дай-ка я его Удивительно живучее существо. Как мы это раньше не заметили. Ведь она могла убежать. Я даже не представляю, какие могли быть последствия. Запомни, мы действовали строго по инструкции – Значит, ты утверждаешь, что свидетелей не было? Насчет этого можете не беспокоиться. Дорога была пустая. Мне удалось его быстро обезвредить. Хорошо. Главное, чтобы не было, как в прошлый раз. Как ты избавился от тела? Как и было приказано, сжег на пустыре. Хорошая работа. Завтра предоставишь мне полный отчет, затем можешь съездить куда-нибудь отдохнуть на пару дней. Спасибо, товарищ полковник. Ну все, У тебя огонь есть? Вы же бросили, товарищ полковник. Сними это.